Guys welcome to Asif Dubai YouTube channel आज हम हमारी मेडिकल होने वाली है ठीक है और हमने जहाँ पे पासपोर्ट अभी जमा किया था हम्म। जिस कंपनी पे आपने फाइल वगैरह पेमेंट वगैरह किया थे वहाँ पे आ चुके हैं हम अपने पासपोर्ट लेने के लिए फ़ाइल लेने के लिए ठीक है और हम यहाँ से जाने वाले हैं अपने मेडिकल कराने के लिए फ़ाइल ले लेते हैं और मेडिकल और हमारे साथ अभी आठ बंदे मौजूद हैं जो आपको अगले वीडियो में आपको दिखाएँगे और जानते हैं एक बंदे ये भी हैं जिसकी मेडिकल होने वाली है तो हम चलते हैं आप मेडिकल वहाँ पे देखें क्या क्या प्रोसेस होता है और एक घंटा का ट्रेनिंग भी है ट्रेनिंग करने के बाद आपको सारा प्रोसेस बताते हैं और कैसे होता है आप लोगों को भी कभी आने की नौबत पड़े तो आप देखे रहिएगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता ठीक है चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हम मिलते हैं मेडिकल में मास्क लगाए सेफ थैंक यू एक गाइस हम लोग फाइल ले चुके हैं ठीक है सारे लोग फाइल ले चुका है तो अब चलते हैं हम लोग मेडिकल uh, ठीक है हाँ, वहाँ पे दिखाते हैं आप जैसे कि मैंने बताया था अभी मेडिकल जाने वाले थे तो मेडिकल हम गए और सभी बंदे गए आठ बंदे थे टोटल टोटल सभी बंदे का मेडिकल हो चुका था तो मेडिकल होने के बाद हमने सोचा वीडियो बना ले लेकिन टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे वहाँ का पोल्यूशन बहुत ख़राब था ठीक है मोबाइल पे अलाव नहीं था तो हम लोग चले गए ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे सारे बंदे गए और दो चार घंटा वहाँ पे बिठाया बिठाने के बाद फिर तीस मिनट तक ट्रेनिंग चली उसके बाद सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दिया तो फिर हम लोगों से उसने मोबाइल नंबर लिया मोबाइल नंबर बोला कि कल परसों हम जब भी कॉल करेंगे फिर से आ जाना है तो किसी का भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ सारे बंदे हम लोग लौट के जा रहे हैं अभी मेडिकल तो कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो जैसे भी आप ट्रेनिंग का हम लोग कंप्लीट हो जाता तो उसके पे एक वीडियो बना के डाल दूँगा तो देखते रहिएगा तो ये वीडियो आप आज यहीं तक रह जाएगी